Ты зачем это делаешь, а? Ты зачем ешь тапочки новые? А? М-м-м. Ты зачем это делаешь? Тики, тики, тики. Ты зачем это делаешь? Ах ты саранча, а? Ешь. Ну а он был шведом? Ну Геша? Геша? Эй! Геша, все, уходи. Давай, давай, дай сюда тапочки.